Hari ni saya nak buat video simple je um, Patutnya saya sambung vlog studio saya Tapi disebabkan 2-3 minggu ni saya sangat uh, sibuk dan juga kesihatan yang tak mengizinkan Jadi saya terpaksa skip dulu uh, sambung vlog tu Dan hari ni saya ada spek ni Ni spek saya lah Biasanya orang yang kuat berpeluh akan ada Ah, hijau dekat besi ni nampak tak tompok-tompok hijau kat situ uh, itu biasanya boleh dikatakan corrosion ataupun karat lah lebih kurang dia macam dioxidize kalau macam ni tak berapa teruk lagi dulu saya pernah ada spek yang uh, lagi teruk daripada ni uh, dan memang dah penuh dengan hijau dan uh, bukaan ni memang dah jadi uh, lembik lah dah jadi apa ni loose dah jadi loose dan juga skru tu hancur jadi saya nak menghalang perkara yang sama berlaku sebelum dia jadi lebih teruk kita nak kena uh, cuci bahagian hijau ni dahulu Jadi nak cuci ni senang je Kita perlukan uh, cuka makan Ni sikit je tak perlukan banyak Sebenarnya dah boleh terus cuci Tapi saya nak buka skru dia dulu Dan nak buka skru ni perlukan screwdriver Yang halus lah Dan perlu berhati-hati sikit Macam saya ni dia ada dua part Bahagian sini Bahagian bawah dan juga skru. Okay, sekarang saya dah buang, dah cabut uh, dia punya tangkai tu dan bahagian hijau tu dekat sini dekat besi biasanya akan ada corrosion ni jauh sikit je ni tak berapa banyak sangat ok lagi lah tapi yang saya perasan nah dekat sini memang teruk sangat dia punya corrosion tu ok jadi saya akan cabut juga bahagian ni dan kita akan bersihkan wow hijau teruk ok sekarang kita ambil uh, apa ni uh, eh, kata embat bahasa Melayu pengelap eh? saya lupa apa nama dia pengetip kapas pengut ah, apa yang bahasa Melayu kan lah, kata embat lah so celup sikit je so dalam cuka cuka makan dan saya akan sapu pada tempat yang hijau tu bersihkan eh. Dia untuk menetralkan balik uh, ni benda ni. Corrosion ni karat ni. Tengok. Wow. Kalau tak buang ni lama-lama nanti dia boleh terhakis. So baik buang secepat yang mungkin bersihkan secepatnya mungkin so saya akan bersihkan semua dan kita akan pasang balik ok ok saya dah bersihkan semuanya dah dibersihkan so ni pun dah dibersihkan ni plastik yang macam silikon kan kemudian uh, this one this part Memang dah bersih tadi hijau kan eh, Tadi hijau teruk kan ha, Sekarang dah bersih So saya akan pasang balik Ok saya dah siap pasang balik uh, Semua skru So dia dah ok Dan ni pun dah tak ada warna hijau dia lagi Saya tak pasti boleh nampak ke tak dalam Kamera Tapi dah bersih dah Bagian sini pun yang tadi memang teruk nampak hijau Kat tengah ni memang dah double C. Itu sahaja perkongsian daripada saya hari ini. Jangan lupa like, share dan juga komen. Dan juga subscribe Alan Fit Stuff. Jumpa nanti. Bye-bye.